Squeezy és una ampolla plegable de 0,3 litres, que és com està ara, es pot fer gran fins a 0,7 litres. Tots els colors tenen aquesta capacitat. A part, és, és polipropilè, sense bisfenol A, a diferència del, del plàstic PET, que deixen el component tòxic BPA. Això és polipropilè sense BPA i està preparat per reusar les vegades que vulguis. Hi ha 24 colors d'ampolla i 30 de taps, combinem-les entre si. Et dona fins a 720 combinacions possibles. I també, a part, donem l'opció de personalitzar-lo. Volem crear la, la marca Squeezy, que la gent vulgui tenir-ne un i que se senti identificat. Nosaltres estàvem fent el, un curs a, a Can Calderón, a Viladecans, que t'ajudaven a fer el pla d'empresa, de, i a través d'aquí vam veure que era un producte amb bastant de potencial i ens van redirigir a, a Innovaix, perquè clar, hi ha molts aspectes que se'ns queden se'ns queden una mica lluny de, dels nostres coneixements i d'aquesta manera doncs, ens estan guiant i mirant doncs, a on invertir, cap on, cap on tirar, i anem de la mà d'ells i anem, realment estem bastant satisfets.